گو یعنی اس ارداشت کران اچھے ہیلتھ سینٹر نمن دہن گا من تقریباً کن جائیں یعلک زن ونکس زیادہ مجبوری زن بمار داری ونکس زیادہ یہ ہر کن جائیں وات یھن ٹائمس پہ یپر اگر معمولی معمولی کنس انجیکشن کرن وول بنان کن جائیں یل وہ ماجن بیٚنٮ۪ن کُن اللہ تعالیٰ سضل سانس خدائن زندگی سرینگر چھِ نگر واتنٲیِتھ سُہ تو یا تو ووکُر پی گژھُن مگر چھُنہٕ تیُتھ پَکان کینٛہہ ییٚلہِ کہِ نگر پرٛایویٹ ٹرٛیفِک کن واریاہَن جایَن پَکان یا گورمٮ۪نٛٹ کی چھِ پَکان اَسہِ چھُنہٕ نہ پرٛایویٹ نہ چھِ اَسہِ گورمٮ۪نٛٹ بس پَکان نا ہیلپ گھر تو اچھے گرا گاندربل ننست زیادہ آئی وقت تورن گا ویسے گاڑی مروہ تو سان تانوان پیشنٹ سب سے سڑک ترانے اس نہ چھ کان گورمنٹ کان پرسانے کران یپ ووٹ یم سات ضرورت آن تمہ سات یون تو نین تم پتہ آسان ناظرین تھی وچو زی ٹاکن واری علاقہ مز ہیلتھ سینٹر نہ آن سک کم مسلہ اتکن لکن ٹالن پیوان بس تہ سارے گزارش کران تھی کرو چیف میڈیکل آفسر گاندربل سندس فون نمبر زور اک شے صفر ترے ترے پہ فون تو بنائیو تمہ پہ دباؤ تاکہ تم کر ٹاکن واری علاقہ مز جلد از جلد اک ہیلتھ سینٹر قیم کشمیر انہٹ خاطر چس بہ ٹاکنواری گاندربل افروزہ مہد